Siema, z tej strony KubixD, witam Was w kolejnym odcinku, w którym znowu zaprezentuję Wam sztuczką karciałą. Na początku, jak zwykle, potasuję sobie karty. Ok, teraz je rozłożę w taki sposób, porozsypuję i poproszę widza, żeby mi pokazał na przykład Asa pik dowolne karty ok. Teraz jakbyś mi mógł pokazać siódemkę pik. Tak. Ok. A ja sobie spróbuję znaleźć Jubka Kier. O, na przykład to. I teraz powiedz, jakie były karty. As pik, siódemka pik i Jupek Kier. Okej. Okay. A teraz będzie wyjaśnienie tego triku. Ok, teraz mamy wyjaśnienie. Do wykonania tej sztuczki będziemy potrzebowali tylko i wyłącznie zwykłej talii kart. Jedyne co musimy zrobić, to na początku musimy zapamiętać kartę, która znajduje się na dole. W moim przypadku jest to dama karo. Ok? I następnie bierzemy karty i je sobie jakoś rozsypujemy, tak żebyśmy wiedzieli cały czas, gdzie jest ta dama lub ta karta, którą po prostu zapamiętaliśmy. OK. I następnie prosimy widza, żeby nam pokazał tą kartę, którą zapamiętaliśmy z dołu. Czyli w naszym przypadku to była dama karo. No to widz na przykład pokaże tą kartę. Nie, nie możemy dać mu jej zobaczyć, tylko sami na nią patrzymy i mówimy teraz, żeby nam pokazał ósemkę trefl tą kartę, którą nam pokazał, to mówimy, żeby ją nam teraz wskazał. No i teraz widz na przykład wybierze tą. Znowu na nią patrzymy i mówimy, że my sobie teraz sami weźmiemy siódemkę tref. I bierzemy tą, da tą damę lub tą kartę, którą zapamiętaliśmy, która była na dole. No i potem pytamy się widza, jakie były karty. Można mu po prostu powiedzieć, żeby je zapisywał. No i widz powie, dama karo, ósemka tref, siódemka tref. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. Cześć.